Oi. Iku apa iku? Aduh, yang keturu Ya apa ya wis kesuk tak waca. Iki loh. Iki cerita apa sih? ini. Ah, oh, inspirasi arek lain Iya. Kamu tahu filmnya tak? Tahu. Seru enggak sih filmnya kok gregetan yo. Gitu? <laughs> Iya iya. Anu bisa sih aku sedih-sedih iki gitu lho, aku enggak kuat tadi. Kapan? Oi. Kelo papian lho. Ono apa? Ndak ero jarene ngene. Di Boten semerap kula, Pak eh pak kalau mau ke atas dulu ngono ayo gimana cuman ayo aku bisa melu wis soalnya yo bu aku bisa bingung apa apa dicelur anak pak Fian ibu soalnya pak Fian ibu wis ini ku sampai hati kamu ini ame waduh gara-gara apa ya apa eh? di kelas apa apa gara-gara aku turun. ini iya, yo pian nyandani aku njeluk fatan mang kon mrene. Lho wong fatan lho di PS loro kok awakmu kabeh. Wuh, Pak Pian iki. Iya, ayo aku gak meneh wis meso-meso ya yo ndak iya. sih. Oh, iya. Kene lho awakmu iku lho sakit panik yo ya, sampai kayak ngono ya. Apa Salah turu balik. Awakmu ndak metu gas paling wingi lho ulangan. Ndak ngarep kok yo. Wis dhewe Mbak Sopo gitu kesulitan? apa enak? Menurut pendapat panjenengan panjenengan pun Nek ku sih mending bahas pemilu, Ayo dak sih soalnya berita itu loh si anget-anget Pemilu di besok Yakin nanti mas Iya wis apa-apa soalnya kan Anu sih ada iso boleh sumber data di web liyane Kayak lengkap ngono loh, cakep Soalnya yo, aku nggak seneng mas politik iki kadang iki kaya sing pertama itu ya misalnya bahas presiden bahas presiden itu biasanya presiden itu misalnya kadang otoriter kartu dewe kadang itu malah kaya visi dan misinya sing tahu di jadi-jadi nah kok ngono kadang nah, kadang sih beritanya ini Februari wis ana anggota teko DPR sing komisi kayak ya apa kurang enak nggak mesti ngunu sih ceritanya saya luwe apik teko tahun-tahun seminan nanti ngono lho rek lek menurut kamu itu mendingan bahas apa sih tentang pemilu kan sampean kan pengennya bahas pemilu toh nah bahas pemilu itu cari ini pengen bahas sisi baiknya sisi baiknya itu apa tentang politik soalnya yuk uang kabeh di dunia ini ngertinya politik itu koyo tikus tikus apa tikus tikus kantor lah iya kalau gue nungguin ayo apa sih nggak tiba sih sih happy happy pemain korupsi korupsi dari mana dari yo golek info sih tidak anu dek politik ini sebenarnya akeh sing api cuma ini eh, awak dhewe iki ndak ngerti sing api opo ae lah lek masyarakat ngono kan roe sing elek-elek tok sih soale akeh sing korupsi sing ngono sing ngene mesti ada koyo gak delok web sing sing valid ngono gawe kasihan datae hmm aku kayaknya tak ganjar gak sih tak ganjar kuwi terkenal baik dan ramah Yo iya enggak soalnya kayak episode tak ganjar bakal jadi calon presiden yang akan mendatang hari ini kan pemilu isai eh, kuwi apa dari Ya apalah bukuan. Apa itu? Itu sampai bukuan. Anak Ibu Mega. Walah bukuan. Iya. Wele wes bukuan apa Pak Ganjar. Soalnya sih masyarakat ngeteni pisan yo. Wong loro kan duwe kekuatan sih, hebat di masyarakat nih. Mende Pak Ganjar ae le, soalnya nek bukuan itu kok ya apa apa? Hey. aja bang kan kan tuh kan aja tuh itu lah itu lah masih masih masih enak ada lah bagian yang no ikut lo ya pak mungkin kau mau ada di sana tuh lo kalau aku nggak ada nih ya kita nggak aku nggak ada ngapi pancet aja cuma sing pertama ketuhanan yang maha esa sing keluru kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga persatuan Indonesia yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sing kelima keadilan sosial bagi Gak ya, tahu apa ya, mana jelak-jelaknya. Oh iya, aku kan jelas sesuatu ya. Jelas apa? BC ingat SMP. Apa itu? Apa itu ya? itu artinya nilai sila yang terlupakan. Apa kok terlupakan? Dek zamannya dulu itu nilai sila saya itu terlupakan. Contohnya menu apa? Contohnya koyo koyo di kelas ibu adik saya naik sendiri, nggak menerapkan no, nilai pancasila. Yo Rian yo, Brian menu apa? Nama ini itu tapi cuma iku Jokowi itu nerap nilai pancasila kayak pejuang pejuangan orang. bisa ngerti ngerti apa kamu ramah-ramah iya kan soalnya ibu ning uripe enggak sih siti-siti Kapan kapire? Nggih, eh, keliru aku. Kepiye maksudnya Aduh. Bisa tak terang-terang Yakin. Siap. Yakin. Sri, we can try.